Egun hon, eh, Xabier Lasanaiz, Elgoibar ikastolatik nator, eta bertan Euskara eta Literatura Arloko irakasle naiz. Eh, aurkezpen honen bitartez, adierazi nahi dizuet, ba, ikastolan nola aplikatu degun Moodle Plataforma. Elgoibar ikastolak eh, egina du, edo ibilia da, ikate alorrean, ikastola, 2000 bat garren ikasturtean eh, hasi e, ginean e, eh, gai hau ba, seriontzean eh, jorratzen. Eta hainbat proiektutan ba, parte hartzaile eta parte hartzaile aktibo izan ondoren, ba, horrek eman bere fruitua eta azken, azken berria edo da, ba, ikate heldutasun maila aurreratu edo ba, izendatu gaituztela. E, DBH laugarren mailan kokatu dugu batez ere, Moodle plataforma, eta arrazoia nahiko simplea da, DBH bat bi eta hirugarren mailatan eki digitala lantzen eh, ari den ikastetxea gara. E, horrek aukera ematen zigun, DBH laun, balako ba, baliabide bat praktikan jartzeko eta ekitik kanpo dauden arloetan ere eh, aplikatzeko ere bai. E, orokorrean edo edatuen e, daukagun erabilera da arlo desberdinen jarraipena egiteko gune. Azken batean hemen e, ja ipatu den E, esteken erabilera eta fitxategien erabilera da zabalduen daukaguna. E, esteken bidez, batez ere, arloarekin lotura estua duten informazioa biltzeko gune bihurtu, bihurtu dugu model. E, bai, ba, hainbat proiektu egiteko e, informazio iturrien bilgure bihurtu dugu, edo edota zergatik ez, ba, zenbaitetan testu eredu egokiak biltzen dituzten baliabideen ba, bilgune izan da. Era berean, e, ja arloetara jaitsiz, e, arloari osagarri zaizkion e, baliabide ba, zehatzago batzuen bilgune ere bada, esteken bidez egiten dugu hau. E, iztegiak txerta ditzakegu, konsultarako gune desberdinak e, txerta ditzakegu, Eh, dagokion unitateari lotutako ikusentzunezko fitxategiak txerta ditzakegu, eta zergatik ez, ba, eh, hainbat lehiak eta alakoren berri emateko ere aukera ematen digu. Horretaz gain, jalen agertu da, eh, unitate bakoitzarekin ze helburu landu behar den, txertatzeko aukera ematen du, ze ebalozio irizpide erabiliko ditugun, helburu horiek ebaluatzeko, azken ekintza komunikatibo edo proiektuak zeintzuk izango diren zehazteko aukera ematen du, eta zergatik ez ba, e, baita ariketa osagarri batzuk txertatzeko ere. Era berean, e, gelan egin den hainbat lanen erakus lehio ere bada. E, gelan egiten diren hainbat fitxa, hainbat lan, ebatzita igotzeko aukera ematen du, eta horera horretan ikasleak ba, aukera dauka, arlo horri dagokion errepaso lanketa ba, bere kabuz egiteko. Eta hau guztia esan bezala ba, fitxatiak eta estekak erabiliz. Kontua da, irakasle batzuk, bintzak, animatu garela ba, e, beste pausu bat ematera. Eta izango litzake, ba, erakusle jo utzu izatetik, irakasle eta ikasleen arteko elkargune ba, bihurtzera Moodle plataforma. Horretarako, zereginak erabili ditugu. E, zeregin bat editatzerakoan, irakasleak ba, aurrez eskuragarri jarriko dio, nahi izan badu, balin badu e, ikasleari, ze petan egingo duen, aurrez pentsatuko du ze feedback mota emango dion, eta e, bidalketa hori zenbat aldiz egiteko aukera izango duen. Azken batean, horrela jokatuta, e, jarraipen gune batean bihurtuko dugu, are zeregin horren jarraipenaren gunean bihurtuko dugu, eta evaluazio sumatibo batetik, ba, evaluazio izitzailerako pausua ematen hariko guinateke. Eh, azken batean, irakasle horrek, bai behin ikasleak lana jaso duenean, e, feedback bat emango dio, iruzkinak gehituko izkio nahi edo beharrezko ikusten badu, eta hala dagokionean ja kalifikatu ere egingo du. Dena dela, eh, eta edatuena esten baliabide sorta este, kontuan hartuta, eh, ikusten dugu ba, bertan zuzen aritzeko gunere izan behar duela model plataforma. Horretarako gurean, praktikan jarri ditugunak izan dira wikiak, galdetegiak foroak eta tailerrak. Galdetegiak oso egokiak iruditzen zaizkigu autorregulazio jarduerak antolatzeko edota autosuzenketan oinarrituako jarduerak antolatzeko. Azken batean, irakasleak aurrez eh, pentsatutako galdera banku bateo galdera txupresatu beharko ditu, horretarako ba, daukan zaku horretatik ba egokiena gautatuz, hortik diseinatuko du ikasleak beteko duen galdetegia, ikaslea joango da ba, unitatean lantzen den doan eran e, eh, alako galdetego betetzen eta era horretan jakingo du ba, bueno, nola ari den ikasketa prozesuan, e, ondo dabilen edo ez, Eta era berean irakasleak, ba ikuspegitik, ikusiko du ikasle horrek zein arlotan duen zailtasun gehiago, nun sakatu behar duen gehiago, bai, bi ikuspegi desberdin eskaintzen dizkigute. Beste baliabide bat oso interesgarria iruditzen zaiguna, wikiarena da. Azken batean ikasketa prozesu guztia bilduko duen eh, lanku aderno kuaderno bihurtu daiteke. Eh, unitateetan prosposatzen diren hasierako jardueretatik bukaerako jarduetara eh, egin beharreko lanketa guztia bertan bildu dezake eta irakasleak ere eskura du ikasle bakoitzaren wikia. Era berean iruzkinak ere gehitzeko aukera emango lioke. E, taldeka lanean aritzen garenez, e, talde lan horrek ere bukaerako ziklosoa izteko aukera badu eta horretarako tailerrak proposatzen ditugu. E talerrak ere aurreko jarduetan bezala eskuragarri jarri beharko ditu irakasleak aurrez pentsatu beharko du ze irizpideren arabera ebaluatuko duen e, ikasle bakoitzak beste be, kidea eta zer nolako kalifikazioa emango dion ere bai hori guztia eginda duenean lanak e, esleitu egingo ditu ikasleen artean lanak esleitu egingo ditu eta ebaluazioaldia ja martxan daukan bitartean eskura izango du ikasle bakoitzak beste ikasleari zen nolako ebaluazio eman dion Eh, ze, kalifikazio edo eman dion, eta eraberean ikasleak ere jasoko du beste ikasleak eman dioten kalifikazio hori. Azken baliabidea, eh, gure kasuan foroena da, eh, guk sekuentzia didaktikoaren hasierako puntuan edo eta bukaerako puntuan kokatu dugu. Hau da, aurrek ezagutzak aktibatzeko baliabide gisa, edota e, bukaera aldera eh, e, eh, ausnarketa egiteko ikasitako hori e, ausnartzeko edo sintesi jarduera modura e, jarri dugu. Fondoko audioa fenomeno E, Moodle plataformak azken batean baliabide sorta honek ikaragarrizko abantailak ematen ditu. Zabalduen daukagun... Amaitu da. Amaitu, ah, hori da. Bueno, bukatzeko. Musika, etzetorren beste. Baliabide oso ona da, ikaslea zentroan jartzen dugu eta e, eskura dauka zer egin behar duen, zertarako egin behar duen, no da bilen eta ze kalifikazio jasotzen duen. Beraz, tresna bikaina benetan. Ezkerrik asko.